こう。 Jovem, tocar o gol do Dai, Dani. Vai, vai, vai.

با بچه های قرمز یه ضربه بچه های سفید بازی رو شروع میکنن آقا خانم عدلات با بگیره گلا بچه ها میخوام

که دور نشستن مقدار توضیح میدم بچه های تیم اسمای خورده ایرانیه ببخشید چرا خوشتی با آقای نکیسا یه فرصت در دهانه دروازه پاشازاده آره ترانسفر میکنن بازیکن تیم ملی انگلیس از روی فورمیستان تو در اختیار بازیکن تیم ملی انگلیس پاشا داده تو که چقدر بود میان دشتی میگیره امیرعلی پادروند عجب کنه این پادروند دوید در دهانه دروازه فرصت برای تیم ملی انگلیس عجب گل نزنایی بندری بو یه نفره در اختیار داره و ازش میگیرن مهدوی نکیسا کپتر بندری فورنر مجدد یه باز یه هم خورده ولی من نمیدونم یه پرتاب بلند بیرون محبت و یه توی محبتو تو زد بیرون داور ندیده سید علی میگه حالا بستون مکنی باز کنه ریز نقش امریکا خود مکنی روی پای راز راست کنه یوونتوس حالا رو میزنه کریستیان پولیشیچ دروازه ما رو باز میکنه وضعیت بچه های ایران رو شماره یک محمد روی بیادشتی آقا میریم برای شروع بازی آخر که برای مورد تشریفاتی داره ولی هیئت رئیسه دانشگاه تهران عجیب به دنبال بردم خودمون خبر داریم اون تحرکیمی هم هستن که زبانشون انگلیسی و به انگلیسی هم همشون مسلط هستن یه خورده کار به آقای سیدمی راحت What's بله. به ثمر میرسه این شادی هم شادی محمد دانشگری دیگه بچه ها عمدتا استقلالی بشه دکتر زاکریان ما دیگه بی خیال تیم بیز بشیم اگه بی خیال تیم برز بشیم

Capitán, capitán, I give you two.